Hammaga baland bir assalomu alaykum. O'tgan safar sizlar bilan mana bu xaltani e, yasagan bu yasagandik. Buni hammasini asosan e, Max bilan e, Marolusda yasagandik. Keyin setkani Marolusda chiqarib olgandik. Xo'p, endi sizlarga buni ikkinchi usulni ham ko'rsatib ketaman, xudo xohlasa hozir. Hammasini o'chirib yubordim. Mana bandini ham o'chirib yuboraman, menga kerak emas bu ham. Faqat mana bu holat bizada qolyapti. Ikkinchi usul nimadan iborat? ikkinchi usul masalan e, mana taxminiy hozir o'lchamini bila oladigan bo'lsak o'ttizga o'ttizni misol o'ttizga deylik bunaqasi oltmish bo'lsin okey nimaga o'ttizga oltmish oldim bu narsa manda e, hozir bukilishiga ishlaydi eng birinchi navbatda misol mana buni markazga olib keladigan bo'lsam mana taxminan bukilinishga ishlaydi ya'ni e, yarimini o'rtasidan bitta jizo olib turib ikkiga e, bo'laveramiz mana mana bu yerdan bitta jizo tortamiz va mana bu e, instrument yordamida buni taxminan bu holatga olib olamiz ho'p hozir agar simulyatsiya beradigan bo'lsam bu narsa manda o'xshamaydi ochchasiga aytadigan bo'lsam o'xshamaydi chunki e, bukilish burchagi va obyekt umumiy mana bu uzunligi bizada kattaroq nisbatan buni qanaqa qilib qilsak bo'ladi buni qilish uchun birinchi mana bu bu yoq tomonni o'tkazib olamiz mana keyin bu burchagidan mana mana ham qizil tomonni ham sal orasini ochibroq qo'yib olamiz ham holat bizda yuz ikki ho'p endi buni ikkala tomonni ham tepa qismlarini e, ping qilib qo'yamiz buni ham buni ham simulyatsiyani bosadigan bo'lsanglar hozir sizlarda hamma holat yuzaga keladi buni misolni hamdan ko'tarsanglar bo'ladi mana xaltaga o'xshab e, o'zini o'zi yig'adi mana ko'rayotganlaridek pinlar yordamida ko'tarib chiqyapman ho'p endi buni tikib olishimiz kerak tikib olishimiz uchun free saving foydalanamiz buni mana bu yerdan ham misol markazgacha taxminan ellik foiz e yog'i xuddi mana teskarisi faqat hozir mana bunaqa teskari chok chiqib qoldi ctrl bilan bosib olsanglar mana to'g'ri chokka aylanadi hop bu yoqdan bu yoq markazgacha va bu yoqdan bu yoqqacha mana olib kelasizlar Sizlar mana bunaqa holat yuzaga kelishi kerak tikkaninglarda mana bu narsa bo'ladi hop faqat hozir bizada obyektimizni o'lchami juda kichkina kengaytiramiz bir yuz yigirmaga bir yuz yigirma beramiz taxminan keyin particle distance ham misol 10 la hozir 10 bersa ham manimcha sal kichikroq bo'lib qolsa kerak deb o'ylayapman yana bilmadim hozir pastroqqa tushiramiz buni hop bunları olib turaman <clears throat> ko'rayotganlardeki xaltamizni birinchi usuldan ko'ra tezroq tayyor bo'ldi hop ya'ni tezroq bittami shakli bittada chiqdi bu usulda biz yutadigan tomonlarimiz qanaqa masalan bundan oldingisida setga bergan paytimizda topologiyada ulanmagan joylari ko'p chiquvdi mana aniqlari masalan qaraydigan bo'lsanglar bir biriga kelmay qolgan to'qilingan joylari kelmay qolgan bu narsa bu yoqda bo'lmaydi faqat bu yoqda bo'lishi mumkin bo'lgan muammo mana bu bu chekka bilan bu yoq chekka ikkalovi bir biriga tushishi kerak ho'p buni qanaqa qilinadi masalan deylik hozir hamma pinlarni o'chirib tashlab turaman pillani hozir keragi yo'q hop pinlarga o'tasizlar kontrolni bosib turib mana bu e, obyektni bu yoq tomonda olib tashlanglar bo'ladi olib tashladik masalan deylik hozir uni tikmay turaman hech narsasini umumiy sizlarga e, konsept qanaqa bo'lishini tushuntirib bermoqchiman masalan deylik e, o'sha taxminiy bitta katechasini o'lchami mana bu yoqdan bitta chizib olamiz 5 beshga besh bo'lsin besh emas misol ikkiga ikki bo'lsin mana bitta chizib oldim mana e, bu yoq chap tomonga e, o'ng tomonga suryapman va sichqonchani o'ng tugmasini bosib turib ikki santimetr deb yozaman okey mana bitta dona chiqdi ana anaqa chizib paydo bo'ldi endi e, bundan manda ko'proq bo'lishi kerak shu sababdan sichqonchani o'ng tugmasini chap chap o'ng tomonga surib turib sichqonchani yana o'ng tugmasini bosaman misol ikki degan bo'lsam hozir faqat surishga ishlayapti ko'rayotgan edik manga ko'paga ishlash kerak ctrl c ni bosaman ctrl v ni bosib turib yon tomonga mana olib kelaman va mana endi sichqonchani o'ng tugmasini bosadigan bo'lsam mandan anaqa narsa chiqadi past degan narsa ikkini bosaman bitta misol nechta ko'piya kerak o'shani bosaman taxminan mana bu narsa bizlarga yuzaga keldi ko'rayotganidek ho'p <clears throat> bu narsa xaltaga o'xshamayapti deyishinglar mumkin to'g'ri xaltaga o'xshamayapti chunki hali tayyor bo'lgani yo'q mana bu nuqtalarni o'chirib tashlaymiz olib tashlaymiz endi burib olamiz burib olish uchun mana hammasini tanlab oldim ichligilarni ustiga yana bitta bosadigan bo'lsam e, hozir mana mana buni bosadigan bo'lsam namni narsa chiqadi buni endi misol qirq besh gradusda bursam bo'ladi mana burgan paytimda o'zi mana chiqadi qirq besh gradusda mana qattiq to'xtaydi o'sha to'xtagan joyni qoldiraman mana ho'p bizda mana bunaqa holat yuzaga kelyapti ko'rayotgandek faqat mana bu chekkalari yana ulanmayapti bir biriga bularni to'g'irlasanglar bo'ladi no agar kerak bo'lsa kerak emas bo'lsa misol max retopologiya jarayonini ham bemalol olib borsanglar bo'ladi Xo'p, men hozir bu yerda ideal darajada xolos qilishga harakat qilaman. Xo'p, tanlab oldik. 45 gradusga buramiz buni. Burib oldik. Endi Xo'p, <clears throat> o'zim buni sal ko'proq qilib yasasam bo'lar ekan. Ko'proq qilib yasab olish uchun 45 gradus burib oldim. Ctrl C, Ctrl V, mana past tomoniga shundoq olti shams taxminan o'sha bir xil masofada okey mhm. kontrol mana e, o'zi bittasi bilan keyingisini orasidagi masofani bittada ko'rsatib beryapti siz o'ng tugmasini bosamiz ikki yuz sakson uch santimetr bo'lar ekan hop taxminan to'qqizta okey past tomoniga ham xuddi shunaqa qilamiz mana nt digini olamiz pastga tortamiz so'roq Ctrl C, Ctrl V pastga tortamiz mana endi. Faqat mana bu e, o'q bo'yicha tekis tortinglar. Eng birinchi mana to'xtagan 283 tegisi bizga kerak. Hop, 9 ta. Okey. Hop, endi misol mana chizuvlarimizdan hammasi misol bir bir, bir xillari ham yetib bormayapti, oxirigacha bir xillari o'tib ketyapti. O'sha narsa bo'lmasligi uchun hammasini belgilab turib, siz qancha o'q tugmasini bosamiz. Extend trim degan joyi bor. to'ppa tirnoq offline bosib qo'yadigan bo'lsanglar, mana faqat shu e, patternni o'zini ichki chizig'ini o'zida qoldiradi bu yoqda ko'rsatmayotgan bo'lsa mana buni yoqib qo'yasizlar o'shanda sizlarda mana bunaqa holat yuzaga kelayotganini guvohi bo'lishinglar mumkin bo'ladi hop <clears throat> buni endi hop ctrl cni bosamiz umumiy hop faqat mana bu o'rtadagi e, chizig'i olib tashlashim kerak ctrl c hop endi bu yoqda e, mirror pass degan joyi bor ctrl r o'shani bosib qo'yasizlar bo'ldi hop keldik olib qo'ydik mana ko'rayotganinglardek hammasi joy joyiga ketib ketdi ho'p bu narsa bizga nima qilib beradi agar hozir e, ichiga har bittasiga outline berib chiqadigan bo'lsanglar xaltaga aylantirib beradi mana to'qilingan xaltaga har bittasiga faqat outline berib chiqish kerak shart shu hop ya'ni hammalarni har bittasini kopiya qilib o'sha qalinligida sanaga bo'ladi hozir mana bittasi ko'rsam ctrl c ctrl v misol yarmigacha olaylik hop trava santimetr sal ko'p ekan lekin ke ha markazga o'tib qolibdi ctrl c ctrl v hop faqat mana tekis o'q bo'yicha taxminan misol bir santimetr deylik hop okey tepaga ham xuddi shu narsani olamiz xo'sh bir santimetr ikki santimetr bo'ladi deylik tepaga botgandan keyin chunki tepaga markazdan surmadik endi obyektni tanlaysizlar umumiy layer clone over berasizlar berib oldinglar remove link editingga o'chirasizlar birinchi navbatda hop keyin misol mana ikkita chiziq olib turib katta bosasizlar muomalani o'chiraverasizlar endi misol e, man hozir qo'polroq yo'lda ko'rsatib ketyapman hop sizlarda shunday bitta mana bitta полоска paydo bo'ldi mana bu narsa paydo bo'ldi har bitta o'sha mana bu yo'linglarni mana shunaqa qilib chiqishinglarga to'g'ri keladi bu narsa e, maksa qilingandan ko'ra ancha sifatliroq chiqadi bunaqasi ishni o'zi hop hammasini ko'rsatib oling taxminiy qanaqa narsa bo'lishini hop ha mana har bittasidan ikkitadan e, nusxa olib chiqish kerak xo'sh buni osonroq yo'lini xudo xohlasa hozir qarab chiqamiz manimcha bor edi offset as internal linemi mana ham tanlab turib xo'sh offset as internal line mana taxminan qanchada bo'lsin taxminan misol e, nol to'ndan besh nechta bo'lsin iteratsiya misol ikkita ikki bitta son kamaytiradigan bo'lsanglar bu sizlarda o'zgarib boradi nol to'ndan bir deydigan bo'lsak mana nol to'ndan birda beryapti reverse direction yo'nalishni o'zgartirib beradi hop bizada bitta u yoqqa okey yana xuddi o'sha narsa offset internal line 0 tonna 1 mi senda 0 tonna reverse direction 0 tonna 2 ayt yo'q manimcha xato hm, hm. mana manamisini tanlashimiz kerak edi ha o'chirib turaman Asset as internal line. Hop, 0 ton number. Hop, ikkita deylik, maysini. shunda mana bu hozir nol butun bir bize de içki e, merkezi çizgi bor Bana mı ya'ni ho'p yaz. hammasini belgilaymiz extend trim to pattern outline osib oldik endi faqat kesib chiqishimiz kerak misol mana tashqi chiziqlardan olib o'sha hozirgidek qilib cut and save yoki cut yordamı yordamida kesib chiqishimiz kerak Hop, bunu hazır hozir bir anda kopya kalıp qo'yaman. faqat mana bizga kerak bo'lmagan e, joylarga ham tushibdi bu narsa bizga kerak emas e, markazligini o'chirib yuboramiz foldga ham boshqaga ham ta'sir qilmaydi uje. hammasi bor bo'lgan Xo'p, simulyatsiyani bosadigan bo'lsanglar hozir ham holat bizda yuzaga kelyapti simulyatsiyani e, hozir videoni pauzaga qo'yib turib mana buni to'g'ri hosilaga bittasini ko'rsatib beraman keyin qolganiga videoni pauzaga qo'yib turib sizlarni vaqtinglarni olmaslikka davom ettirib ketaman ctrl c ctrl v bunga kopya qilib oldik aldanim layer clonover yoniga mana kopya qilib oldik remove link editing izohati bosdik hop hamma choklarni o'chirib tashlaymiz anti bizga kerak emas bu choklar umuman absolyutno hop manbalarni hammasini o'sha belgilab chiqamiz misol birinchi dominantlarni belgilab olaylik eng kattalarni o'shanda sizlarga ishinglar osonroq ketadi misol umumiy mana bittani belgilab e, kattani sevib bosib ketsanglar bo'ladi lekin unda manimcha hozir ajib bo'lib ketib qolsa kerak deb o'ylab qolyapman yana bir mana hozir tekshirib ko'ramiz tashqi mana o'zi ichkilarini o'chirib olaylik ishim tezlashadi holatga man olib oldim. Hammasini mana markaziy kletkalarni o'chirib oldim. Endi olaman. Cut and save yoki katta bosib olaman. Misol katta bosib oladigan bo'lsam, hozir men tilagan aytincha bardak bo'lib ketsa kerak deb o'ylayapman. Markazlarni chunki o'chirib chiqmadim. O'chirib chiqish kerak edi, by Hozir ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Sizlar anaqa holat yuzaga keldi. O'sha o'ylagandekdeki, har bitta ambolini alohida qilib qo'ygan. Xo'p, bunaqa bo'lmasligiga biz o'zimiz ozgincha e, xato qildik. To'g'ri, men o'zim xato qildim. Mana bitta chizuvlarni bergan paytimda hozir aytaman. Orasidagi e, ulangan joylarni o'chirib tashlashim kerak edi. Faqat ana to'rt burchakni o'zini qoldirgan bo'lganimda bunaqa holat bizda yuzaga kelmasdi. Xo'p. Nu, agar misol bunday holatda qiladigan bo'lsanglar, har bittasini hozir ulab chiqish kerak bo'ladi bu sizlarga e, narigidan ko'ra ancha ko'proq vaqt olib qo'yadi endi ishni sifati ham unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi shu sababdan hozir man ctrl z bosib turib o'sha soch orgunimgacha bo'lgan holatga olib kelib olaman hop hop mana o'sha holatga qaytib oldik hop hozir bu yerda bir necha xil e, usul bor ham treysadan foydalansa bo'ladi misol nimani belgilaysizlar masalan deydi enter bosib so'raydigan bo'lsanglar mana e, o'sha kerakli nuqtalarga mana bu yerda naq qo'yib beradi endi kerak bo'ladigan bo'lsa bundan foydalansanglar bo'ladi hop buni misol bo'lak bo'lak qilib olishga ishlatib keyin e, hozir hammasini belgilab olaylik trace bosamiz enter bosib yuboramiz hozir har bir tanbi joylariga mana anaqa nuqta qo'yib berdi edik. keyingi qiladiganimiz bitta kerak emas nuqtalar ham tushib qolibdi aytingchi yo'q trace deb qilaveramiz trace qilamiz ekanmiz ho'p ctrl z bosaman aytingchi keyingi qiladigan ishimiz mana mm, bu internal line manimcha yaxshi bo'lishi kerak internal polygon line bossizlar okey mana bu har bitta o'sha ulangan joylardan ham chizgichlarga to'g'ri keladi masalan deylik mana bu yerdan manimcha har bittasini shunaqa qilib chizib to'g'irlab chiqish kerak bo'ladi manimcha ko'proq vaqt olsa kerak deb o'ylayapman retopologiyadan ko'ra hop hozir qani qilib ko'ramiz hop bitta yaxlatini chizib olamiz kopyalab chiqamiz keyin uni nuqtalarini to'g'irlab qo'yasizlar tanlab oldik misol e, endi mana nimasi bo'ladi sichqon o'ng tugmasini bosib turib convert to bosadigan bo'lsanglar sizlarga o'sha joyda mana bunaqa teshik hosil qilib beradi hop buni keyin kopiya qilib e, masalan nechta obyekt bo'lsa o'shancha qo'yib tashlasanglar bo'ladi mana hozir mana buni hide qilib turaman shift e, shift bilan q deb mana bunaqa holat bizada yuzaga kelyapti o'shanday hosti kelinmagan biri o'shaning uchun shunaqa g'alatiroq turibdi no umuman olganda hop bunaqa yo'li ham bor mana Xo'p, men hosilni vaqtingizni olmaslik uchun buni hammasini ko'p chiqaman. To'liq hammasini. Keyin oxirida oda xolisligi hosil bo'lgan natijani ko'rsataman. Oxirida buni tikib, simulyatsiya bera olamiz. Bizda ana holat yuzaga keldi mana ko'rayotganidagi. Chekkalarini kesa olmadim. Kesib qo'ymadim. Birinchidan menga tekshir qilishning imkon bermaydi mana bu Marvelous Designer. chunki teshiy hosil bo'lishi uchun obyektni atrofida to'rtta tomon teshiy o'zi mana nagas bo'yicha yirtiq qilib qilib beraman sizga ya'ni обязательно markazda bo'lishi kerak ya'ni to'rtta tomoni ham qanaqadir matoga ulangan joy bo'lishi kerak mana bu joylarni misol olib tashlasanglar bo'ladi faqat olib tashlayotgan paytinglarda mana bu anaqada kap bilan olib tashlasanglar bo'ladi chizib olasizlar o'sha joyini masalan deylik aynish qotyapti ba'zida tanlab turib katta bosqichli o'shanda faqat olib tashlab berish mumkin undan boshqa chasiga hozir buni olib tashlash iloji yo'q o'zi hozir e, o'zi katta ham olib tashlamayapti hozir e, overlapping nimadir nimadir deyapti ho'p otib yuborishi ham mumkin hozir e, aniq bilmayman yo'q yaxshi aytolmaysiz qanaqadir liniyalar ustma ust chiqib qolyapti deyapti olib tashlab bo'lmaydi no e, masalan ikkita chizig'i o'zini chizib olib turib olib tashlashga harakat qilib ko'rsak bo'ladi masalan deylik mana bu yerdan deylik mana shu yerdan bundoq bo'lsin mana tugatish uchun ikki marta bosib bosorasiz chekkadagi shu nuqtani ustiga bosganingizdan keyin Ha, uni endi hozir kat qilib ko'rsak bo'ladi. Bunda ham 100% o'xshaydi deb ayta olmayman, o'xshash ehtimoli bor. Hop. kat qilganimizda mana o'xshadi hamma joyini endi misol o'chirib tashlashimizga to'g'ri keladi mana bunaqasiga chiqadigan bo'lsanglar e, simulyatsiya paytida to'g'ri e, xaltalar akkuratniroq turadi boshqa bo'ladi но simulyatsiyadan keyin misol e, oxirida baribir birlashtirayotgan paytinglar sizlarda qiyinchilik yuzaga keltiradi hozir ham kat qilgan joyimni hozir joyiga qaytarib qo'yaman sababi bu narsa menga kerak bo'ladi anaqada tikib olishimga yordam beradi hozir keyin misol xaltani hozir ko'rgan bo'lsanglar bunaqa yasashga ko'p vaqt ketgan edi, narsani ya'ni mana shundan hozir topologiyada foydalanamiz yana shu o'tgan safargidek faqat bosqicharo usulda xudo xohlasa qilamiz hop endi buni tik oladigan bo'lsak resaving toolda masalan deydi markaz qayerda ekan taxminan mana shular ekan hozir mana bu uchta oynada ham tiksanglar bo'ladi mana bemalol ikki marta bosasizlar keyin misol misoldan taxminiy mana markazgacha olib keldik ikki marta bosdik keyin bu yoqdan mana olib bordik chegarasida yana ikki marta bosdik haligincha o'ylaylik hop kontroldan bosib yuboramiz b attendre en saving tool. simulyatsiyani bosamiz agar ani har bittasini o'sha dartga aylantirib chiqadigan bo'lsam ya'ni holga aylantirib chiqsam mana bunaqa unda bizada e, har bittasini ham ulab tikib chiqishimiz kerak bo'ladi u narsa bizada misol mana bu ikki minutda bo'layotgan bo'lsa u yigirma minutda ham bo'lmaydi to'g'risini aytadigan bo'lsam simulyatsiya mana bitta ham qanaqadir muammolar paydo bo'ldi ancha chok teskari chiqib qolganmi bilmadim sitkalarni ko'radigan bo'lsak ko'rayotganidagi qanday deyapyapti bizga beshta beramiz taxminan o'zini oqlamagan variant bo'ldi no bu yo'li ham bor misol marlo so'zida ham setkani скорости bo'ladi to'qilganini ham qilsa bo'ladi faqat to'qilganini qilishga ancha sabr kerak har bitta o'sha ipini olib tortishga to'g'ri keladi aksigidan ko'ra ko'proq shuning uchun uni tavsiya qilmayman hop bu usulni ham ko'rsatdim o'sha e, aytganligidagi kanalda xohlasa hozir e, narigisini ham oxiriga solganimizni ham to'g'rilab xohlasak e, joylab qo'yamiz shunday chidab ko'raylik qanaqa bo'larkan bu yerda lekin bunaqa error bo'lishi kerak bo'lgan joyi yo'q hech qanaqa bilmayman nimaga bunaqa bo'libdi hmm. tekshiramiz xohlasa umuman olganda ana shunaqa qilinadi o'chirib yuboramizmi kerak emas hop shift q neydi bu show hozir show algorithms show algoritms shift c ekan uzr adashsinmi hamma narsamizda bor uzr ko'rayotganidagi hop mana oxirigacha qo'yamiz ham ichga hamma chiziqlarni belgilayman o'chirib tashlaman hammasini kerak emas ho'p faqat o'sha mana bu bandani o'zini yasab olaman hozir 아, 대패따만 pin 꼬라마. manimcha hozir bu segmentni sal 5 qilyapti beshga kamaytirdim mana segmentni ma'noni qaysi ko'rayotgandek qo'rg'alar va ekan mana endi aylantirib mana o'tkazib o'tkazuvchi bo'ldi mana hop tushib ketib qolibdi hop hop manimcha yana haligincha pora qo'shishimiz kerak o'zi nechi berdim unga besh beraman qaraydigan bo'lsak lekin manimcha dohil set beradi buni ham free saving toolda tikib olamiz so mana bu yerdan C, Ctrl V yoniga tashladik. Bo'ldi. Resaving tool faqat mana buni o'zi aylantirib olishim manimcha to'g'ri bosish kerak bir yuz sakson gradusda aylantirib oldim mana va buni bir chekkasini chekkasiga yana to'g'irlab qo'yaman hop qariyog'ini kengishim bitta tikib olamiz buni tangilu taqribən mavjud yo'q mana menga ikkita joyda so'roq olamiz aylantirib oldik qiluvchi uni olib xullas hozircha yaxshi muammosi tushyapti inshaalloh simulyatsiyani to'xtatib turamiz hop endi mana bu yerda tik joyimiz bor bakalım. Hop. Har ozgincha o'tib ketib qoldi. Sababi mana bu narsamizni mana bitta o'zidan masofa qochirish buyrug'i olgan. Hop, buni o'ziga ham smooth beramiz, manimcha yana 5 tacha, mana taxminan maksimal darajada orasidan tushib ketib Simulyatsiyani bosib o'tamiz. Balki oson qolar va xolisi. Bo'ldi, tushib ketmadi. Hamda pinlarni o'chirib tashlayman, ikkala tomonnikini ham. Aylantirishga harakat qilmasa bo'ldi. Mana hozir aylantirishga harakat qildi. Mana. Sababi, misol, bu tomonda mana tikilingani bilan bu tomonda tikilingani mana aylanib qolyapti xaltaning ipi. Shu sababdan mana bitta muammo kelib chiqyapti bizga. ham osti kilingan chokini o'chirtlashtiraman Xo'p. endi mesh select degan joy bor mesh select box e, degani o'shani tanlaymiz misol muammo keltirib chiqarayotgan joyi tanlab olamiz mana misol mana hozir biz preset angirashni aylantirib olishimiz kerak aylantirib oldik ko'rayotgan ekran holatga oldik Xo'p. mana bu tanlayman misol antikani tikib qo'ydingiz ctrl dan bosaman to'g'ri chok tushishiga n simulyatsiyani bosaman xudo xohlasa muammosi simulyatsiya bo'lishi kerak boshqa aylanib ketishiga sabab to'g'risini aytsam gibi. yo'q tushib aylanıp aylanib ketib qolishiga bo'ldi xaltamiz xudo xohlasa tayyor bo'ldi keyingi qiladigan ishimiz buni retopologiya qilib olish retopologiyani hozir yana o'sha maxda qilamiz chunki n qulay va max ekan bunaqa narsalarga hmm, marol soatlab vaqt ketkazgandan ko'ra max so'zni bittada qilib qo'ysanglar bo'ladi tanlab olamiz buni file export object selected hmm, oldi ho'p keyin ahamiyat bergan bo'lsanglar bitta hozir bitta dona eh, obyektni o'zidan naql qildim bitta dona obyektni o'zi ishlandi bu bizada eh, retopologiyani ham oson qiladi file import import alt 2 nop import mana joyiga tushdi ko'rayotganlaringdek ho'p man endi morferdan foydalanaman morfer oldim o'zini plan chizib olaman ho'p kvadrat holatga olib kelib olamiz setkasini yetmish beshga misol o'ttiz yetti ekan ikkiga bir bo'ladigan bo'lsa misol yigirmaga o'n bo'ladigan taxminan yoki undan kamroq misol o'ttizga misol 15 besh kilo hop poligonga o'girib oldik poligon modelinga kirib turib generate topology bosib boramiz topologiyamiz hosil bo'ldi ikkini bosib turib hop ha mana bu qo'rg'alarni belgilaymiz hop tashqisini o'chirib tashlayman tashqi mana bu hammasini olib tashlayman o'zi ham simmetriya bo'lishi kerak bu Siz qanaqa anaqasiz Ha, bu holatga mana olib oldim create shape from selection liner okay ham bizlarda hosil bo'ldi ham setga endi mana misol skin wrap beradigan bo'lsam bildi xudo mana nol qilamiz morferimizni keyin rapimizni ya'ni convertable span ko'ramiz hop oldingisidan ko'ra solishtiradigan bo'lsanglar mana bu e, idealroq chiqadi endi bizani tepa tomonlarini yasab o'tirmaylik hop oddiy shu materialni berib turing tepa tomonlarini yasab o'tirmaydi agar ham yasab chiqadigan bo'lsanglar bemalol sotuvga qo'ysanglar bo'ladigan model bo'ladi xudo xohlasa